שלום צופים יקרים, אני דוד, והיום נדבר על הדרך להצלחה, נתחיל היום. ההחלטה שאנו כבני אדם לוקחים על עצמנו מדי יום ולא עושים דבר כדי שזה יצליח. כדי להבין מה אנו צריכים לעשות על מנת להצליח, אנחנו חייבים להבין מה אנו לא עושים על מנת להצליח, ואני אסביר. אחד המכשולים העיקריים שלנו בדרך להצלחה זה שלושה דברים. אחד העשייה, שתיים ההצמדה ושלוש נאמנות. מה זאת העשייה? העשייה אומרת לנו בעצם לסמן את המטרה לאן אנחנו רוצים להגיע. מאחר ובלי המטרה, אנו בעצם רצים ורצים, ולא יודעים לאן אנו רוצים להגיע. אז סמנו לכם מטרה אחת, אתם רוצים להגיע אליה, לדוגמה, עוד 50 לקוחות חדשים, או עוד חברה אחת שתצטרף אליכם, וכולי וכולי. זאת אומרת שאנחנו צריכים יעד, מטרה. חשוב שהיעד מטרה יהיה מקוון מטרה, והדרך לשם היא דרך ההתמדה. זאת אומרת, לדוגמה, אתה שחקן כדורגל חלוץ לצורך העניין, ושמתי לך למטרה להכניס גול. ככל שתבעט יותר לשער, הסיכויים שלך להכניס גול יגדלו. ודבר ברור שכל מתמטיקאי וכל מי שעוסק בתחום הסטטיסטיקות יגיד לכם, ככל שאתה מקפיד, הסיכויים שלך להצלחה יגדלו. והדבר השלישי הינו נאמנות לעצמך, למטרה ולהתמדה. זאת אומרת שלמרות שהאגו שלך יפריע לך הרבה פעמים, אנשים סביבך יגידו לך שוב ושוב שאתה מבזבז את הזמן ואין שום סיכוי להצליח. אתה חייב להיות נאמן לעצמך, למטרה ולהתמדה, וזאת בעצם העשייה. ההיסטוריה וההווה מלאים בדוגמאות על אנשים שהצליחו, למרות כל מה שאמרו להם, למרות כל הנפילות ולמרות כל הכישלונות. הנאמנות שלהם לעצמם היא ההצלחה. מקווה שמחר בבוקר תקימו עם ההחלטה ותיישמו את הדברים הללו. אני מבטיח שניסים יקרו, התוצאות יגיעו וההצלחה כבר אצלכם. תודה צופים יקרים, בהצלחה, צפו בנושאים הבאים, חמש דקות על מגוון נושאים מעניינים ותמציתיים.